Ha resultado el Señor. De la misma manera que el bien de la tarde ha entregado a la luz de su bien de la ciudad y en la que se unió el bien. protección. La protección. Entonces, el exilio es, diríamos, lo contrario a la cruz. Porque la cruz es la humillación más grande, de lo que salva. Y el proprietario e di Conte, come diceva E as se celebramos el misterio de Cristo, los Cristo luz. Ya no es Cristo muerto, los Cristo luz, não é creció la misión de la iglesia. Y las alegrías también en Cristo. Pero la Santa Madre Iglesia casi no tuvo tiempo para vivir su inmensa alegría de ser La iglesia quiere gozarse con todos sus hijos e hijas en esta realidad. Quiere gozarse ya garantizada de unos tiempo una alianza nueva con el Padre y nos ha constituido el testigo de la salvación. Cada uno de nosotros, yo tenemos la mañana, y ahora y siempre, el todo nuestro hacer humano, el todo nuestro hacer familiar, es todo nuestro el patriótico, de todo lo que la es justamente que somos criaturas nuevas, que somos hijos nuevos de la iglesia y la hemos hecho crecer. Y por eso, por eso decir, sí, Cristo ha resucitado. Y con su resurrección, sino a uno que lo recibió en el bautismo, en la costa de la niño. que ya nadie puede hacer palabra en voz. Y porque la luz y para ello